assalomu alaykum qadrli ota onalar aka ukalar opa singillar va mening qadrdon tengdoshlarim men sizlarga Allohim qodir qilgancha bekorchi vaqtimizdan unumli foydalanish uchun o'z bilimlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman keling avvalo o'zimni tanishtirib o'tsam men isroil va shahrizoda quvonchbek qizi xorazm viloyati shavot tumanidagi birinchi sonli maktabning beshinchi sinf o'quvchisiman mening ilk bor jajji qo'llarimdan tutib yozishni o'qishni o'rgatgan birinchi ustozim satin va barchinoy ustozimga minnatdorchiligimni bildirib o'tsam agar meni bo'lsa edi imkon qudratim xazinalar bo'lsa edi izmimda agar chekkan mehnatingiz zahmatingiz haq hurmati ustoz sizga qo'yar edim oltindan haykal aziz tengdoshlarim keling vaqtimizni bekordan bekorga ketkazmaylik men sizlarga mana shu bolalar ensiklopediyasini birga o'qib o'rganishni tavsiya qilaman subscribe to my channel and hit the like button Mening kanalimga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying.